ちは野菜の日チャンネルです今日はバター生地とココア生地を使って切り口が美しいマーブル状になるマーブルケーキを作りますとてもきめ細かくしっとりしていて焼きたてよりも翌日以降の方が美味しくなっていくケーキですそれでは作っていきますまず作る前の準備ですバターは室温で柔らかくしておきます ココアパウダーにお湯を加えてツヤが出るまでよく混ぜておきます型の内側にバターを塗って型に合わせて切ったオーブンペーパーを貼り付けます 卵は冷蔵庫から出して室温に戻しておきますこれで事前の準備は完了ですまずほぐしたバターに砂糖を加えて泡立て器で白くなるまでよく混ぜますハンドミキサーを使うと早く仕上がりますので お持ちの方はそちらを使ってくださいバターに空気を入れるように泡立てていきます最終的には砂糖の粒がなくなってツヤのあるホイップクリームのようになります 卵は白身がなくなるまでよく混ぜておきますバターのボウルに卵を少しずつ加えながらその都度よく混ぜていきます 卵を一気に入れてしまうと分離しやすくなりますので少しずつ入れてその都度よく混ぜてくださいもし分離してしまったらボウルを少しだけ温めてバターを柔らかくすると混ざりやすくなります よく混ざると薄い黄色のクリーム状になりますそこに薄力粉とベーキングパウダーをふるいながら加えます ゴムベラで生地を切るように混ぜていきます。粉の塊がなくなったらツヤが出るまでしっかり混ぜ続けてください。 出来上がった生地を3等分に分けますまず3分の1の生地を型の底に入れて広げます 次の3分の1の生地は4等分に分けて間隔を空けながら型に落とし入れます。残った3分の1の生地に練っておいたココアパウダーを加えてよく混ぜます。 ここは生地を4等分にしてプレーン生地の隙間に落とし入れます。全部入ったら箸を生地の下まで差し込んで大きく8の字を書くようにゆっくりと動かします。 往復3、4回動かしたら生地の表面をならします。生地が割れやすくなるように中心に1本の筋を入れておきます。180度に予熱をしたオーブンで35分から40分焼きます。 時間になったら生地に竹串などを刺して生地がついてこなければ焼き上がりです。ぐっと膨らんできれいに焼き上がりました。型に入れたまま冷まします。 してみると断面がマーブル模様になっています切るたびに違う模様が現れて楽しいです生地はふわふわできめ細かくとてもしっとりしています 焼きたてよりも翌日の方が美味しくなっていきますのでプレゼントにもぴったりです最後に材料と作り方のまとめですバターを柔らかくしておくココアに熱湯を加えてよく混ぜる卵を室温に出しておく バターと砂糖を白くツヤが出るまで泡立てる溶いた卵を少しずつ加えて混ぜる粉類をふるって加える生地にツヤが出るまでしっかり混ぜる生地の3分の1を型の底に広げるもう3分の1は4等分にして型に入れる残りの生地にココアを加えて混ぜプレーン生地の隙間に入れる箸で8の字を書くように混ぜる 表面をならして中心に1本の筋を入れる180度のオーブンで35分から40分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください